fii nag tey jii bu ñu fi ñëwee xam ngeen ni ëllëg ak jàmm ci àjjuma ji ci la ñu fas yéene daloo ci la ñu fas yéene ubbi jumaa ju rëy ji nga xamante ni Serigne Cheikh Ndigal seen defar na ko jamono yi ñu waxee yéen nag ñu ngi fii ci dëkk bi mbokki taalibe yi ñëpp génn ngir ñu fas yéene teeru ki nga xamante ni moom mooy di kilifaam ki nga xamante ni moom mooy di jëwrinam ki nga xamante moo di sëriñam di Cheikh Ismaïla Diouf moom la ñuy fas yéene teeru moom mi nga xamante ni moom mooy présider li nga xamante ni moom mooy ubbiteg jumaa ju rëy ji jumaa ji nag euh, tolluwaayam dayoom ak position fu mu nekk lenn lu nekk rek xar baax la boo xamante ni war na tax ñëpp tey ji teewee li nga xamante ni moom mooy ubbi gi benn ci barab yi nga xamante ni fi la ñu ko def muy barab yoo xamante ni barab yu tumuranke la woon ci lislaam sëriñ bi ànd ak euh, Cheikh Ismaïla ñuy fas yéene liggéeyal sëriñ Touba fas yéene liggéeyal lislaam ci àll bi ci indi fi leer ci indi fi diiney lislaam waaye tey ji ku ñëw li dëkk bi di nga gis yaa ngi jàkkaarloog jumaa ji di nga xamante ni liggéeyub suñu borom liggéeyub lislaam bu mag bu ñu nangu mu doon seereem diggam ak suñu borom waaye seereem ak diggam ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul mu doon liggéey bu rëy boo xamante ni wax dëgg yàlla lu jaadu la ci dëkk bi dëkk bi nga xamante ni moom mooy njàmbur siin ak mboolem dëkk yi nga xamante ni moom moo ko aju rawatina yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kilifteefu Serigne Cheikh Ndigal Sène tey jii nag bu ñu fi ñëwee ñëw fii tamit ci ndigalu alaaji mbàkk yu fay mi nga xamante ni moom mooy jëwriñu Serigne Touba ca Ndakaaru alaaji mbàkk yu diggam ak ak jëwriñ ji nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Ndigal seen diggante bu yàgg la diggante bu yaatu la diggante la yi tamit boo xamante ni bu rattax la ay muy ñaari jëmm yoo xamante ni Serigne bi rek la ñu àndee sëriñ bi ci jamono yële rek jamono yi Masaalikul Jinaan jël na tout tànkam boo xamante ne da ko duppee ki nga xamante ni moom mooy jëriñ alaaji Mbàkke Fay alaaji Mbàkke Fay yi tamit tax na tey ji mu mobiliser li nga xamante ni moom mooy télévision Touba TV ñëpp ànd ñu ànd yi tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi sëriñ Mbàkke Mbooj sëriñ Pape Cheikh ak mbooleem ñi nga xamante ñoo nekk ci liggéey ñu ñëw taxawal ko fi teewal ko fi jiitu si ni ngir mën a wane li nga xamante ni moom mooy liggéey bi nga xamante ni moom la sëriñ bi di def kon daal muy liggéey boo xamante ni bu yéeme la liggéey la boo xamante ni tamit àdduna sépp war nañ ko gis rawatina yi tamit askanu séeréer. bés fa àndee koy donc bés fa njëgu solo yoo tamit bés Serigne Cheikh Ndigal Sène. Hmm. Serigne Cheikh Cheikh Ndigal Sène koy xun leyu nan no fogole séeréer xaye e ka def kaari ten xano kontaan yaam o njambur sin o fogole xe tole séeréer jeg ka andoona ka jeg na solo yoo xaye ta ref juma juma koy a wetanga no xe tole séeréer a wetito njambur sin in we ndefna séeréer ka i ɗaaya o ɗaay koy leyangan kam no seereer ten refu xan lay ka content manam nit ko xam ne dafa content ba contente bo ëpp tey jii nag mu ngi nii toog ci suuf kenn xamee ko ci biir taalibe di xaal ki nga xamante donc moom mooy si Ismaïla Diouf Nourou la te war o gar meek o Njambur a gar we tit juma feen ando naye ten juma Serigne Cheikh Ndigal seen a jeg meek o Njambur a war no feto fet te ref bes baneex nu nan sin Aliou ñu nga lay tuna ndiiki na Touba TV kilifa gi di Cheikh Ismaïla Diouf moom itamit mu egsi ñu ngi koy gàttandu gis ngeen taalibe yi ni nga xamante ni noonu la ñu def ñu jalone topp ko di ko waajal ngir dalal ki nga xamante ni nag moom mooy euh, kilifa gi Cheikh euh, Ismaïla Diouf kon daal di leen fàttali ñu ngi fii ci Njàmbur Siin di dëkk boo xamante ni ni ma leen ko waxee woon samp fi ak murit samp fi ak taalibe waaye tamit ñii ku leen xool xam ne ñu ñu tarbiya lañ ñii nga ko leen xool xam ne kii xool seen col gi xool ko démb li nga xamante ni moom moo doon cosaan ak li nga xamante ni moom la ñu xamee woon gox yi ak diwaan yi dinañu xam ne ndamal Serigne Touba lu rëy la ndamal lislaam lu rëy la ndamal Baay Faal la yi tamit di maam Cheikh Ibrahima Fall kon daal euh, mbokk yi lii rek lañ leen di wan tey ji muy tàmbali boo xamante ni dañu leen koy wan fii nga xamante ni mooy ci njàmbur siin su ma nee njàmbur siin nag damay wax daanaka siin gépp damay wax mboolem dëkk yi nga xamante ni ñooy dëkk yi nga xamante ni ñoo askanoo ci askanu séeréer ma ne benn baat rek laa am loo yëg tey ah xanaa sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax waaw waaw xam naa bés bi dafa wuute lool ak quatre-vingt-neuf ngan gu njëkk ga keroog cinquante ceeb lañ taaj jeexul te ñu naan ah ngan gi bari na mbooloo de kon wewte na lool tey ah, kon loolu mooy mbiru yàlla rek yàlla moom mbiram lu tuuti lay jog mhm. waaye moom day yëg lu mag a mag a mag waaw wuute na lool tey wax dëgg yàlla jërëjëf looy wax mbokki séeréer yi na barke sëñ Ismaïla jërë ngeen jëf sant di sant mbakk yu fay nag bu baax a baax di sant alaaji mbakk yu bu baax a baax nag jërë ngeen jëf di leen sant yéen yëpp nag yéen yëpp nag di dëkk yoo xamante ni wax dëgg yàlla dëmb l'islam tumuranke woon na fi lool dëmb ak taalibe tumuranke fi na fi lool waaye tey jii ku fi ñëw ku teew fii ci dëkk bi di nga xamante ni dëkk la boo xamante ni samp nañ fi lislaam dëkk la boo xamante ni samp nañ fi diine dëkk la boo xamante ni tamit kii nga xamante ni moom mooy kilifa gi ñii nga xamante ni ñoo topp ci ginnaawam di da ay cheikh di da ay jëwrin di da ay taalibe ku nangul lañ waaye tamit ñoo xamante ni jël nañu seen ñaq jël seen alal def ko ci liggéeyal yàlla def ko ci diinay lislaam ban yëg-yëg nga am ah, xanaa kontaan rek mhm. am mbégte moo xam ne daal ba ñu juddoog léegi mosuñu ko am mhm. ndax bés bi dafa doon benn bés ci ñun ndax bés boo xam ne ci la ñuy ubbi jumaa njàmbur siin te ñun amuñu lu dul suñu Cheikh Ndigal Sène ndax lépp lu ñu am ci Serigne Touba rek moo ñu ko defal moo tax daal bés bi amuñu ci sago waaw bi mu tàmbaleeg léegi daal ñu ngi ceeg sëñ bi rek lépp lu ñu am daal wala lu ñu taxan daal indil sëriñ bi yéen ñi nga xam ne yéen waaye Touba TV nag amuñu seen pay yàlla moo leen mën a fay ñu ngi leen di ñaanal yàlla ci daraje Serigne Touba barke sëñ Cheikh Ndigal Sène lépp lu ngeen bëgg yal na ngeen ko am si alaaji Mbàkke it kontaan nañ ci moom lool lool lool lool ndax gis nañ ni mu jàppee bés bi te ñu amuñ lu dul sëriñ bi. ba tax na tey jii ñu taxawal fi jumaa ju rëy joo xamante ni wax dëgg yàlla gox bi yëpp mën nañ cee sagu muy làmpub lislaam di leer goo xamante ni mën naa leeral li nga xamante ni moom mooy diine lislaam waxuma la ci gox bi waaye ci réew yi nga xamante ne yëpp ñoom ñoo aju fii ci siin kon daal liggéey la boo xamante ne liggéey bu mag la liggéey bii nag ku ko def ku nekk def ko ci lislaam ku ne xam na ni dara jiituwu ci ki nga xamante ni moom mooy suñu kilifa di Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér te lépp loo xamante ni ñu ngi koy def rek ci ndigalam lañ koy defee lépp loo xamante ni ñu ngi ko fi def yi tamit ci taxawaayam lañ koy defee waaye nag mu jaare ci ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Ismaïla Diouf yàlla na fi yàgg lool te wér ci taxawaayam suñu borom gën koo kattanal gën koo dooleel waaye tamit jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy Serigne Cheikh Ndigal Sène moom mi nga xamante ni tey jii moom moo waral lii nga xamante ni moom moo fi moom moo fi xewee. maa ngi leen di ziar bu baax a baax di cëglu kaddu gi fii nag moom mënu ma fi wax ndax nag bés bu yéeme nag. yàgg bu njëkk moom wuti na lool lool lool lool moom wuti na lool moom ku fekkoon bu njëkk moom fekkee lii nga xam ne dëgg rek moo woor nga xam ne islam rek moo woor nag am islam rek moo woor ku fekkoon bu njëkk fekkee lii nga xam ne islam rek moo woor ñu daa sëñ bi moom cante rek wala cante rek mbir mu yéeme la nag mbir mu yéeme yéeme la nag loolu daal xam naa ko moom mën mën naa mën naa ko ci wax ah bés bi tey moom nañ ñem foofu rek nañ ñëm foofu rek suñu xol de. lan lay représenté ci ci tund wi. jumaa ji de moom ah wax dëgg macha allah yaakaar naa askanu séeréer moom jumaa bu tudd noonu moom nekkul kàmbadu moom amul fen te ku dem bu jumaa ji gis jumaa ji ak kër yi ko wér nga xam ne li yéeme na islam rek a tax nga xam ne li yéeme na man de bariwuma xam ma xam ma dara waaye gisuma ko fen tabax jumaa bu tudd nii taaroo nii rafete nii ah wax dëgg moom macha allah tabax kër yi ko wer lu mel ñeent fukki bunti nga xam ne ko wer ñu tabax ko ah islam rek a tax loolu sëñ bi moom wax dëgg moom ku mu yéemul da nga da nga xamul dara rek. kon ñu ngi nii tey ji ci alxames ji ci guddi gi fii ci Njàmbur Siin fas yéene waajal li nga xamante ni moom mooy ëllëg ak jàmm ñu fas yéene daloo jumaa ju rëy ji nga xamante ni wax naa ko léegi sagal lislaam la sagal diine la waaye tamit bokk na ci màndarga bokk na ci raaya yi nga xamante ni moom la suñu borom takkal Serigne Touba ndax ba muy dem ca géej ga te te tubaab yi doon tasaare jumaa bantam yooyu mu doon def jumaa te mu ñaanoon jumaa yooyu tey ji yaakaar naa ni jumaa ji nga xamante ni taxawaay bi nga xamante ni jumaay Touba am na ko jumaay Njaareem am ko Masaalikul Jinaan am ko taxawaay boobu itamit jumaa ji da koy am ndax fii mu nekk tey jii da doon barab boo xamante ni barab bu ko soxla woo la barab bu ko tumuranke woon la te yaakaar naa ni dayo bii mu am ak tolluwaay bii mu am rawatina fii ci biir àll bi ci dëkk si euh, siin yi yaakaar naa ni lii fi nekk tey jii raaya la boo xamante ni siggil na lislaam gépp kon nag sëriñ bi def na liggéey boo xamante ni liggéey bu kawee la bu jaadu la waaye tamit du ko def lu ko ñaanal ko mu gën koo mën gën koo taxawu digal ya nu man borom baax laa ya lii nag ñoo ngi fi nga xam ne moom moo di Njàmbur Siin ak si nañ ci buntu kër gi fas yéene dugg ci biir nag ànd ak Serigne Cheikh Ndigal maanaam ino ndokki jàkkam bi ne mbu ko ndok koy maanaye ten dafa mbaar ne Serigne Cheikh Ndigal seen teyoon fa Serigne Ismaila Diouf Nouroullah o fogole seereer fop nanano wene we a qasidayo wene we sikarayo Euh, sëriñ bi egsi na gis nga mbooloo mi ni nga xamante ni noonu la ñu koy euh, accueillir mooy accueil boo xam ne euh, egsi na sëriñ bi egsi na mi ngi sës ci mbaar mi nga xamante ni moom moo nekk ci biir kër gi ñu di ko waajal ngir nag mu mën a wàcc si ngir nag mu mën a egsi jotal li nga xamante ni moom mooy moom mooy liggéeyam moom mooy liggéey sëñ Moustapha sëñ Moustapha xam naa yaa ngi si organisation bi. waaw waaye ay kàddu bu mu si ñàkk. waaw ndeysaan. xam naa teelal ñu rek li nga xamante ni moom moo xew ak li nga jàkkaarloo. wallaahi Seydina Jibril comme li xew rek Nuuru Laahi mi nga xam ne moo ubbi si jumaa ji tey mu doon le 28 maanaam mai 2021 kon daal loolu sëñ Jibril mooy li xew damaa xamoon nag yow noo gisee affaire bi. waaw jërëjëf xanaa yéeme rek. waaye li may laaj rek mooy. Euh, jumaa ju mel nii ñu tabax ko ci réew mu mel nii. lan lay représenté ci l'islam. waaw maanaam damay wax ni. l'islam amati na ndam. yoonu murit amati na ndam. ndax kat jumaa ju toll nii. maanaam ak ci àll bii nga xamante ni moom la nekk. maanaam ñu def ko. te dara warlu ko lu l'islam. gis nga jàkk ji ñu teew. suñu seex ndigal fu mu mos a samp daal rek samp na fa jàkk te day nangu toujours néegub yàlla bi mooy gën néeg ba muy dëkkee ba muy dëkk ci néegi ñax boobu la def fii ab jàkk joo xamante da koo tabax ba mu demee ba tabax mu def ko terrasse ba mu demee bañ wax ne dañ koy terrassal ci la ne kon jot na nag ma tabaxal yàlla néeg boo xamante ni ku fi ñëw da ngay xam ne fii de këru yàlla la kon maanaam lii daal ndamal lislaam la waaye ndamal yoonu murit la Seydina Jibril yan kàddu ngay wax mbokku séeréer yi. waaw mbokku séeréer yi moom li ma leen di wax rek mooy nit ku nekk maanaam danga am ku la yàlla booleel ñun séeréer suñu wàll ci lislaam ak ci kër Serigne Touba Xaadimu Rasuul yàlla teg na ko ci loxoy Cheikh Ismaïla Diouf Nouroulahi ak Serigne Cheikh Ndigal Sène lay firnde la mooy Baye Moussa Ka mi nga xam ni Serigne Touba moom moo ko dimbali woon muy xool ci leeram te yonente boo xoon ittaqu firasatal mu'min fa innahu bi nuurillahi yanzur da doon woote ba ne la dale fii ba weesu siin nel mboolem gelwaar yama fa seen bu yeboo di juuf bu yeboo di seen nañu wuy su Ahmadou Mbacke yu bu yeboo di juuf la wax mooy Cheikh Ismaïla Diouf Nourlahi bu yeboo di seen mooy Serigne Cheikh Ndigal seen nañu wuy si Ahmadou Mbacke yu kon nag wuy si nañ jaare ko ci jëmm ji dama bëggoon ana Ba Omar mu ñëw ñu xool sëñ Sam mi ak sëñ Mamadou mi ñu jël leen comme ñoom ñoo ànd ak sëriñ bi waaw koo gis ci gaay rek wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jànglaay sëñ Cheikh nee na yang laay sëñ Cheikh nee na. nee na sëñ Cheikh Ndigal Sène nee na. wala nga Serigne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ousseynou na la nga war a may xam ne. nee na tey benn Serigne moo fi nekk. waaw waaw kon sëñ Ismaïla in we siyaar a nga paax. nee na ku tedd ki kon nee na mu ngi lay siyaar bu baax. mbaas nu wang xaq. nee na mu ngi lay jégalu di la baalu àq. yeesalaayo taalube in. nee na di yeesal taalubem. aduna fa alaaxira nee na aduna ak alaaxira ah, reesin no xe rokiida nee na bi sëriñ bi di dugg si kalama anam ah kon de kene refate a njambur ala ta reɗna de nee na sëriñ bi daf ko ne ah xanaa lii de nekkatul njambur ba mu doonoon um lay ne ah ngena ref eetu mene de nee na moom ne ko ah sangan bu njëkk fii de 89 nee na 89 la woon to ngenar ne ka i laya maay wiin lool nee na te dañu waxoon ne ngan li bari na ay nit lool to seng kaano laa fag e nee na te senkaanu ceeb ba jeexu doon kon koy bu i moof na yoo xam ne bona 2000 bona 2021 nee na kon nag bu ñu toogee tey ba ci 2021 ah te deme or nene nee mu dema woo nii kon roog a jaɓanaa xongi ñaanof nee na yàlla nangul na la sa ñaan Te roog simeer ngo ten. Nee, te Yala santu la ko. Wetandukino. Nee, doo ko nettali. Ndaa wo fa ne Roog a simuuna. Nee na, yow mi nga xam ne Yala la ko sant. Layngaa fudnaaxoo ngi ngaynaak. Ne la, yow Sëñ Ismayla wàccee naa la càmm. Fudnaax ngi a qooq. Nee, wàccee naa la mbey. Lulaax ngi diina lislaam no xeet seereer. Nee na, yónni naa la diine lislaam ci xeetuk seereer. O layin no ndigal sunu Boroom. Nee na, nga wax ko si ndigaluk suñu Boroom. fa yonent fa ne sallallahu alayhi wa sallam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu ndigal sëñ Tuubaa nee na ak ndigalu xaadimu rasul na barke maam Cheikh Ibrahima nee na ci barke maam Cheikh Rafal foogaa mi fappate gayte ak nee na defe na ne ñëpp teg nañ si seeni bët tey kon Diouf nee na kon Diouf yaa sa roog a moƴ ngo xaƴ mee rek nee na yàlla la fi yàlla gën a bay bu baax Diouf roog a xaƴ nga paam in nee na yàlla bay la kan seen kanam tamiñ lool. nee na nga yàgg fi lool Diouf. te tayoon fa o wot. nee te mu ànd ak wér. kene toujours ma nee na loolu toujours ma mu injol it na nee na fépp fu mu julee mbaa i jàng kaamil ba tafa nee na wala mu jàng kaamil alxuraan ba mu noppi kene rek te i ñaana nee na loolu rek la ñuy ñaan bo bo ke i mbalaka mbalako mbi sax njof njof nu njong nee na li muy mujj a def sax dem ci kaw lal nu naafila nee na ci naafila mbaa na cang arxulaan nee na wala ci njaguk arxuraan te ref sëñ Ismaila yaa saa miñ metta nee na mooy sëriñ Ismaila Diouf yàlla na fi yàgg te ànd ak wér te ref o njëriñ in aduna nee na mooy suñu njëriñ aduna fa alaxira nee mooy suñu njëriñ alaxira kon jërëjëf Diouf nee na kon jërëjëf Diouf in way njeglu waa paax nee mu ngi jeglu bu baax ka i mbañaa ta yaaj nee na day bañ mu yaatu to coono ke kaa ɗomo nee te coono yi dafa bari kon a soɓangaan meene doyay rek nee na su fekkee foofu doy na rek e i ngaƴ meene nee na mu bàyyi foofu a soɓanga itam bugay lakas a ɓaatel nee na su dee bugg nga ñu dolli leneen Eh, nu layoona rek nee na noo wax rek jërëjëf Diouf nee na jërëjëf Diouf kon fat fop a ndek o ñaan nee na kon nag ñëpp dëkk ñaan jërë ngeen jëf sëriñ Ismaïla ne mi ngi leen di baalu ci coono yi. te di leen baalu àq bu baax di ñaan ci yàlla yal na nu yàlla jégal sunuy bàkkaar yi nu yëg ak yi nu yëgut ci ba na ci barke ci daraja yonent bi barke xaadimu rasul ne mi ngi jëkk a siyaare sëriñ Muntaqa mi nga xayante ne mooy xalifab xaadimu rasul di ko ñaanal ci barke maamam yàlla na ka fi yàlla bàyyi ci daraja yonent bi barke xaadimu rasul kon sëriñ seen ndigal seen yàlla na yàlla def jàmm jàmmi àddina jàmmi àllaaxira ne kon bi mu dikkee ba fekk ba egg si fii ne ànd nag